Alors donc, je lui ai demandé euh, de me parler un peu de, son parcours, de ce qu'il a amené, euh, de a mené de Bagdad à là où il est aujourd'hui. il m'a dit qu'il était euh, actuellement étudiant en master de cinéma à l'université du Montana, dans une petite ville en pleine nature qui s'appelle Missoula. Et donc voilà, Fadi vit en Turquie, dans une ville à 3 heures d'Istanbul. Il me dit Je suis venu aux États-Unis en tant qu'étudiant, je me suis fait ma licence au Montana après avoir vécu à Bagdad, puis à Damas pour étudier l'anglais académique pendant un an. Et Fadi est parti en Turquie avec d'autres membres de ma famille pour émigrer aux États-Unis. Pour le moment, ils attendent en Turquie, ça va faire deux ans. Donc j'ai demandé si c'était euh, le premier film qu'ils réalisaient ensemble, qu'ils faisaient ensemble. Euh, c'est pas ma première collaboration filmique. Euh, il écrit, Fadi et moi avons grandi en écrivant de la poésie. Par conséquent, pour nous, le cinéma est une extension du sentiment que nous avons à l'égard de la vie. Fadi et moi avons toujours partagé l'art, tout ce que nous découvrons sur la musique, le cinéma, la poésie, le théâtre, la photographie. Après avoir regardé beaucoup de cinéma indépendant et expérimental, nous nous sommes dit que ce serait génial de faire des films. J'ai eu l'opportunité d'étudier le cinéma et d'avoir accès à plus de ressources aux États-Unis. Alors on travaille par Skype sur tous nos projets, on travaille ensemble sur tout, l'écriture, les idées, la musique. Alors d'où est venue euh, l'idée de ce film Il écrit quand mon professeur Talina Sanders m'a apporté ces cartes de baseball, les cartes de baseball que vous voyez euh, en Chine et que les enfants collectionnent, les enfants américains. Mais au lieu d'être des cartes de baseball, c'était des cartes sur la guerre du Golfe de 1991. Elle a dit qu'elle les avait trouvées dans une brocante. Ces cartes me fascinaient. C'était un instrument de propagande fou pour les enfants, mais aussi un déclencheur génial pour un projet d'art. Par contre, après avoir euh, expérimenté avec des éléments visuels, le film s'est transformé, prenant la forme esthétique d'un collage. L'idée s'est transformée en une longue narration poétique et une manipulation du son des éléments visuels, mais toujours d'une manière minimaliste. Donc la voix que vous entendez, euh, c'est celle de Saïf. Donc il a dit, pour être honnête, je, voulais vraiment que ce soit quelqu'un d'autre, le narrateur, mais euh, dans la petite ville du Montana, il n'y avait pas beaucoup d'Irakiens avec euh, le bon action qui pouvait faire, jouer ce rôle-là. Alors comme la narration semble particulièrement authentique et que donc, je lui ai si le personnage était inspiré d'un récit biographique, comme, dans un journal par exemple, ou s'il était complètement fictif le récit fictionnel. Mon frère et moi avons développé la vie et les pensées de ce personnage par téléphone. Ce qu'il voit, ce qu'il ressent et ce dont il rêve vraiment. Bien qu'il s'agisse d'un personnage fictif, il est le résultat de beaucoup de recherches. Mon frère Fadi avait 12 ans quand la guerre a éclaté. Il se souvient de beaucoup de détails de Bagdad avant cette guerre. Je suis né pendant cette guerre, en février 1991. Un des membres de notre famille, qui n'est pas un artiste, mais qui a été soldat pendant cette guerre, a vu le film et il a dit que c'était vraiment ce qu'il avait ressenti. Ce film aurait pu être sur n'importe quelle guerre en Irak, ou même n'importe quelle guerre en général. Le sentiment est le même pour tous ces soldats inconnus et dont personnes ne se soucie et qui meurent sans raison. La seule différence, c'est l'époque dans laquelle on vit, l'époque dans laquelle la guerre a lieu et contre qui vous vous battez. La guerre apportera la même noirceur et les mêmes souffrances à chaque fois. Ayant grandi en Irak, je me souviens de voir ces pauvres et maigres soldats frapper à notre porte pour avoir un peu d'argent pour s'acheter un ticket de bus et aller voir leur famille. Ils étaient fatigués, maigres, pauvres et surtout sans espoir. Alors ensuite, je lui ai demandé de, me parler un petit peu d'éléments euh, visuels et de la réalisation. Dans votre film, vous utilisez la lumière et le son pour créer et suggérer le mouvement. Euh, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez utilisé la lumière pour évoquer les idées et coller au récit du soldat Est-ce qu'il y a un code couleur, par exemple il m'a répondu, avant à l'Asie, j'ai beaucoup regardé le travail de Kenneth Anger. Il avait toujours l'air de filmer avec des filtres crus et différents. J'ai toujours trouvé ça intrigant, euh, même quand je faisais du théâtre. La lumière, c'est un outil facile et pas cher pour créer de la beauté. À l'époque, je filmais des images tests, et quand la production d'Alasif a été lancée, j'ai dû créer un moyen simple de porter le récit par le mouvement et les changements de lumière. J'ai essentiellement utilisé trois couleurs, rouge, bleu et un peu de jaune, pour parfois casser la dureté des deux autres couleurs. Pour moi, le rouge représente la peur, alors que le bleu représente la dépression la plus sombre. Et il y a la vie entre les deux, qui arrive quand on mélange les deux. Et puis le bleu et le rouge sont les couleurs principales du drapeau américain et du patriotisme américain. C'est comme si tout du long, nous étions dans le monde de l'Amérique. Alors concernant la musique, il m'a dit que c'était une de ses parties préférées. Dans tous les films sur euh, lesquels Fadi et moi travaillons, nous passons une grande partie du temps à collaborer sur la musique. Pour Al-Azif, on voulait vraiment se lâcher avec la musique. On voulait mélanger l'idée de l'Orient et de l'Occident jusqu'à présent, la musique. On voulait que ces soldats inconnus s'affrontent avec la musique. Une musique très orientale, une musique très occidentale avec le métal. Chaque morceau, mais aussi le silence dans certains cas, était très formaliste. Notre intention, c'était que la musique montre tout le réalisme, tout le surréalisme de la guerre et des soldats qui se battent. Leurs rêves sont retranscrits par la musique d'Edith Piaf et leur désir envers une femme américaine par Madonna, puis Harper par du métal. On a même utilisé des sons d'émissions de David Letterman et de la musique suédoise. Alors dans plusieurs plans, euh, je ne sais pas si vous, avez remarqué qu'ils rassemblent dans le même cadre l'imagerie américaine et irakienne, par exemple une photo de Playboy et ensuite une photo d'un soldat euh, irakien. Donc je me demandais si c'était une manière de rapprocher euh, ces deux cultures, de combler le fossé et de créer une imagerie commune. Oui, nous voulons humaniser l'autre, dans ce cas les soldats américains. C'est un film destiné à tous les soldats partout dans le monde. Ramener l'imagerie des deux pays dans un seul plan, c'est dire que tous les soldats ressentent la même chose et que tous ces soldats de rang inférieur ne sont pas à dans une guerre créée par le gouvernement. C'est aussi pour créer le sentiment de confusion que les soldats irakiens et les soldats américains ressentaient à propos de ces pays. ensuite, je demandais de me parler de ce beau plan final avec la mer de paillettes qui recouvre le corps du soldat. Pour moi, c'était un peu comme euh, comme euh, des balles qui, transperçaient le corps euh, du soldat. Et donc pour lui, euh, il disent que ça peut représenter plusieurs choses, probablement selon le, spectateur. Pour nous, chaque paillette représente un soldat mourant, et donc les milliers de soldats inconnus qui sont morts dans cette guerre. Est-ce une mer de mort que les gouvernements veulent embellir Alors qu'en réalité, il n'y a que des morts, des morts sans raison. C'est aussi tous les rêves et toutes les émotions de ce soldat « Les vies perdues de ces gens qui se sont battus contre des gens qu'ils ne connaissent pas et qui ne détestent probablement pas non plus. Donc ça nous fait penser à des passages d'un poème de Yeats, An Irish Airman Foresees His Death, un aviateur irlandais prévoit sa mort. Donc n'ai pas traduit tout le poème parce qu'il est difficile à trouver, mais voilà les quatre premiers vers. Je sais que je vais rencontrer mon destin, quelque part parmi les nuages, là où ceux que je combats, je ne les déteste pas, ceux que je défends, je ne les aime pas. Voilà, si vous voulez retrouver euh, l'intégralité de il sera sur le site de la BULAC dans quelques jours, peut-être demain.